Wiwitane jagat iki ora ana banjur Gusti ngersakake dadi ana Wesak sak mestine kawulane kutunga bekti supaya bisa selamat waloya kanthi sampurna காலே கா rahasia sliramu wis ngerti babakan sing bener nanging yen sliramu ora bisa nglakoni babakan sing bener iku padha karo ngapusi gustimu dhewe mulane yen sliramu wis diwenehi ngerti kudune ya lakonono apa sing wis mok mangerteni kuwi mergo kabeh iku ana jalarane bejo ana jalarane ciloko uga ana jalarane mongko eling-elingen sing temenan ya beksa beksa lakonono sak mestine lan sama dia kula sira kabeh para manusa yen wis